আসসালামু алейкум, бүгін 2023 жылы 9 мамыр ақтөбе қаласы әбілқайыр хан даңғылы бүгін 9 мамырға сссрдің туымен ә, шеруге шығып жатыр осылай қазақтар әділдікті талап етіп қазақстан туымен шықса онда заң бойынша болмайды қазақстан заңы бойынша ешқандай мейрам күн емес мейрам күн болмаса да осы сссрді аңсап жүрген орыстар былай айтқанда сепаратистсіз деп айтуға болады заңсыз жүз екіге хабарланды конституцияда қазақстан республикасы конституциясында бүгін тоғызыншы мамыр белгіленбеген мейрам деп бірақ соған қарамастан полицияға жүз екі хабарладық соған қарамастан осындай шеру болып жатыр заңсыз шеруді велосипедпен шығып музыка қосып шеруді біздің қазақстан билігі жаңа қазақстан қолдап тұр деген сөз ал осының орнына біздің қазақтар шықсын әділдікті талап етіп желтоқсаншыларды еске алып шықсын ол кезде уже басқаша алады да қамап тастайды Thank é you.